Airnya tuh mantap kali dia lempar ini Malah jatuhan Gak kenal lagi, gak kenal. Kalian tidak yang bimbul. Ila, ila, ila. Ya, ada dapat sawan-sawan. Ini coba beli kanan tadi, Opa. sih kan ya. Jatuh kan, kayaknya muter tadi orang tadi. Dilawan tuh. Apalagi banyak orang luar tuh berdatangan tuh